te muestro lo que acabamos de recibir. Vamos a ver. Hola amigos, soy Gonzalo Codesal desde Installer, Buenos Aires, Argentina. Estoy muy contento porque siguen los éxitos. Cada video es mejor que el anterior lo supera en vistas, lo supera en comentarios, lo supera en tiempo de reproducción y lo supera en likes. Hoy estrenamos una nueva serie, se llama Llegó la merca de día. <laughs> es bastante evidente, su nombre lo dice. Vamos a ir mostrando la mercadería que va llegando al local, las cosas nuevas que llegan al país. Nosotros formamos un grupo de distribuidores que se llama Autorama y esta mercadería va a estar disponible en todos los negocios que forman este grupo. Para llegar más cerca a donde vos estás, o sea, poner la mercadería cerca, más cerca de tu ciudad. No quiero que este video sea algo editado y tan elaborado como los otros porque eso lleva mucho tiempo. Entonces voy a poner a filmar y voy a hablar de los productos y sin cortes y sin edición y bueno, que salga como salga, total va a ser los días de semana un extra. Ya en los domingos vamos a tener los videos tradicionales y cuando llega mercadería, llegó la mercadería. ¿eh? Y bueno, ya empezamos el video, pongan pausa, coman y tomen algo, hagan lo que tengan que hacer y siéntense a disfrutar el video. ¡Vamos! la mercadería, voy a empezar por la línea más alta de Morel. Esto fue lo último que entró. El próximo video va a entrar mercadería de Audiotech Fisher, así que vamos a hacer otro video con eso. Eh, las líneas más altas de, Morel es el Supremo Piccolo. Te lo mostré en el video anterior, creo que estaba en el video del Audi TT, en alguno de esos videos en, estoy mostrando este juego de twitters. Es uno de los mejores twitters del mundo. Fue catalogado así en, Europa. Eh, otro producto que no es tan costoso y es excelente es este. Es un rango medio extendido. El que conectamos en la Hilux, que va a salir el video muy pronto. Este parlante a mí me encanta. Y esto, esto uno puede tener un rango medio sobre el tablero y reproducir frecuencias de 500 Hz hacia arriba, con un corte bastante eh, pronunciado, ¿no es cierto? Porque esto no tolera demasiada potencia en frecuencias graves, pero si nosotros le ponemos un corte a 24 dB, lo podemos cortar en 400 Hz y tenemos de 400 a 18K sobre el tablero y eso nos da un foco muy muy bueno. ¿no? Este parlante me encanta, me gustaría probarlo en mi auto a ver qué tal. Y no es caro. Y viene... Chamorel nos manda sus cortes por si uno no lo quiere poner con un procesador. Morel Hybrid de tres vías. Creo que lo mostré también. Sí, este lo mostré. Miren qué buena esta opción. Este es el midbass, El midbass del Elate. Uno lo puede cambiar o puede elegir la opción del midbass en 9 pulgadas para la puerta. Excelente. y hacer un tres vías Twitter, medios y Midpass. Super audiófilo. O sea, todo esto es para modificar. No es para. No es para tibios. Este me encanta. Hybrid íntegra. Source Point. El agudo en el mismo sitio que el mid El agudo en el mismo sitio que el medio. Esto sobre el dash, sobre el tablero, te da una precisión del escenario perfecta, porque no tenés incoherencia entre el mid bass y el agudo. Esto me gustaría probarlo en mi auto también. Este es uno de los parlantes para probar en mi auto. No es el más experto, pero por ahí la coherencia te da un mejor escenario, una mejor definición en el escenario. Son todas, son todas, como se dice, son todos compromisos. Esa es la campana para comer. <laughs> son todos compromisos. Lo que es mejor por un lado no es mejor por el otro. Y uno tiene que evaluar qué compromiso es el más aceptable, o sea, qué compromiso es el que suena mejor. Y este viene con crossover. También viene recomendado para BMW. Creo que viene, no estoy seguro, pero para ponerle en el lado del Twilet, los que no traen el Twitter, se le puede poner en un BMW. Su manual, un acaico. Y después está el Virtus. Este, alguien le puso mal la solapa, viene así. Virtus. Este es Made in Israel. Todo esto que está acá es hecho en Israel, es hecho en la planta de Morel. Con el dueño ahí mirando cómo se hacen las cosas. Esa es una de las grandes diferencias en este mundo del caraudio. O sea, cuando el dueño está en el proceso y la persona es súper definida y sabe lo que quiere para su producto. Por eso, las marcas que nosotros trabajamos son lo, tope, o sea, son lo mejor. Porque el dueño de cada marca, yo lo conozco personalmente, Nir Paz se llama el dueño de Morel, y trato directo con él y sé cómo elaboran los parlantes en, su, en su fábrica en Israel. Sé la atención de esa persona en, el control de calidad del producto. lo mismo pasa con otras marcas que ya te voy a ir contando a medida que vayamos haciendo más reviews como este. Esto no es una marca que fabrica un chino y yo lo recibo en mi casa sin saber eh, eh, ni, ni, cómo eh, fue hecho, ni quién, ni si el chino que trabaja ahí eh, hizo la escuela, por ejemplo. Este es el Virtus Nano. Vean esto. Es un plato volador. <laughs> Esto, esto, va bien en, en algún Porsche esto, no tiene profundidad para poder poner en cualquier auto así medio complicado, ¿no es cierto? Excelente, me encanta. También tiene un medio de 3 pulgadas Eso que frenó es un bus que no le arreglaron los frenos. Ya tiene las pastillas agotadas, <laughs> las campanas. No sé si se llega a ver. Made Israel. Ahí dice. No sé si se vea, pero créanme. Ese era el Virtus Nano y este es el Virtus normal. también hecho en Israel. Ustedes perdonen, yo estoy en el local, la puerta del local está abierta porque entra gente y sale y se escuchan los ruidos de la calle. No lo puedo evitar. Me encanta. Es hermoso. Y este es accesible, ¿eh? Este tiene un precio bastante accesible. Creo que el agudo es el mismo. Ah, claro, si son los dos Virtus. tiene dos modelos Made in China, el máximo y el tempo. Viene con las rejas, el, máximo. Ahí te muestro lo que es el mid bass. Tiene una excelente presentación y también miren esto, la campana es personalizada, o sea que la campana es hecha para Morel directamente. Este modelo, que es el más económico, ya está en comparación con otras líneas en un nivel bastante avanzado. Miren lo que es el Twitter, Viene con esta casita que es un soporte opcional para facilitar el montaje si uno lo quiere usar. Viene también con un crossover si uno lo va a usar en pasivo. No lo puedo abrir por esto. Tiene las trabitas. Tiene con las rejas. La verdad, muy lindo. Esta es la línea entry level de Morel, máximo 602. Tempo Ultra. Este ya es el segundo nivel de Morel. Como ven, no trae las rejas. El Midbass estéticamente bastante parecido pero mucho más potente que el máximo. Pero a diferencia del máximo, el Morel Tempo tiene los tweeters hechos en Israel, eso hace que donde más atención hay que prestar en la fabricación, en el componente más delicado, lo hagan dentro de la fábrica de Morel en su país de origen. esta genialidad del crossover. Justo le da el reflejo ahí. Entrada del amplificador. Twitter negativo y el positivo lo elegimos acá. Menos 2. Menos 2 0 y más 2. Entonces nosotros usamos el mismo negativo y le damos con atenuación o, o sin atenuación. titanio. Es un subwoofer con fibra de carbono de 600 watts RMS y entró de 12 pulgadas y de 10 pulgadas. Te voy a mostrar uno solo de los dos. Ya ven que vienen con la reja. del Sur. Miren el espesor de la bobina. Y el imán es de neodimio y va por dentro. Este subwoofer de 600 watts RMS 10 pulgadas. The European in-car subwoofer of the year 2014-2015 is the Morel Ultimo 10 Titanium. This solid subwoofer uses a titanium former in the voice coil and a unique oversized 13cm Hexatech external voice coil, which allows it to withstand huge amounts of power. It also features Morel's new and efficient dual magnet motor, which has a copper skin around the magnets to achieve top-notch sound quality. Well suited for compact boxes, this is one of the best subwoofers available, offering a combination of power and sound quality rarely seen in a single product. For these reasons, it has won the ISA award. Bueno amigos, esto va siendo todo por hoy. Dejame en los comentarios si te gusta esta nueva serie para intercalar un poco con lo que ya está. Como ya sabes, si te gusta el video dale like. Esperemos poder entregarte de, este, de esta serie seguido. Quiero hacerlo con todos los productos, con marcos adaptadores, con enchufes, con interfaces, con mercadería de audio. Así ustedes conocen todo lo que nosotros tenemos disponible, las últimas novedades en accesorios, instalación y todo como para hacerlo perfecto sin cortar nada. Y chao amigos. Así que gracias YouTube por todo lo que nos das.